Дмитро Слепуха малює на місці, пошкодженому російськими касетними снарядами. Коло обрамлене різними кольорами у вигляді спалаху і напис Пам'ятаємо. 4 на 5 часов это на одну выходит. Если еще, опять же, на поверхности, вот, допустим, э, на плитке, оно рисуется ну, дольше, потому что, потому что там очень много этих изъянов, очень много. Э, Но на асфальте он быстрее, потому что, потому что он ровный. Розповідає, колориту роботам додають перехожі. Когда я первый сделал рисунок, то, то ну, подошли люди, которые, которые участвовали в боях, которые э, ну, военные уже, и да они сказали, что не хватает, не хватает, не хватает красного цвета, потому что, потому что у меня изначально его не было. За тиждень створив п'ять робіт, каже художник. Ескіз всюди однаковий. Жителі Миколаєва, з якими ми поспілкувалися, кажуть, підтримують починання Дмитра. Справа гарна, бо власне ті, хто приїжджає, вони може теж якби не будуть забувати про, про те, що місто пережило якийсь такий момент. Ну, робота красива, але, ну, звісно, прильоти це не дуже добре, дуже страшно. Ми сильно ми пережили тяжело. Це время, звісно, так що дуже, дуже. А переселенка з Херсона Тетяна вирішила долучитись до процесу. Приходила мимо, решила помочь так, как рисую, не более. Ну и просто оно ну, интересно выглядит, что-то для людей сделать на память. Очільник управління охорони культури та культурної спадщини Юрій Любаров говорить, що подібні роботи прикрашають місто. Головне, щоб це було безпечно можу сказати, що це не є вандалізмом, тому що, по-перше, він нічого не псує, він не псує ніяких е, малюнків, які є, ніяких інших знаків. Якщо казати про малюнки на тротуарах, то це безпечно. А на дорогах, там де проїзна частина, можливо, це не, не слід робити, щоб не водити в оману авто. Художник Дмитро каже, автор ідеї та спонсор витрат місцевий підприємець Андрій Артамонов. прогуливался по площади Победы и случайно встретил там свою старую знакомую. И вот она с удивлением рассматривала витрины, битые магазинов, рассматривала их, ходила. Я говорю, слушай, а ты знаешь, что вообще здесь погибло ну, большое количество людей? Она говорит, да нет, не знаю. И я понял, что есть смысл, ну, есть даже не смысл, а есть потребность э, эти места повыделять, вот таким-то образом подчеркнуть, для того, чтобы горожане, которые там вернулись, они понимали, что это такое, а те, которые были, ну, те как бы и не забывали, хотя такое забыть, конечно, очень сложно. За словами Андрія Артамонова, в планах реалізувати щонайменше 20 малюнків в різних районах міста. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.